你的命运取决于你的性格，你的性格来自你的习惯，你的习惯来自你的行动，而你的延迟影响你的行动。延迟出自于人最根本的想法，所以改变你的想法，进而改变你的命运。 大家好，我是金玲老师，欢迎收看《攸关命运》。今天来跟大家说说，人死后会往哪里去呢？每个人都会有死亡的一天，无论你是帝王、总统、富豪、百姓，或者是乞丐，上天很公平的。 让你无法决定自己寿命的长短，除非你自己选择自杀。但是可以很肯定的是，你一定会死。我们人生的旅途上充满了不确定，但是终点肯定是确定的。既然终点是确定的，那时间到了，该怎么走就很重要了。所以今天老师要来跟大家谈谈。 时间到的时候，我们是怎么样离开的？当人死亡的时候，也就是我们心脏会停止跳跳动的开始，我们的意识会开始水煮热，要慢慢进入梦乡般的感觉。这个时候是要开始让我们的三魂七魄慢慢的抽离身体，没有错。 我是用“抽离”这个形容词，而不是飞升，或是像电影那样子弹出来。这个时间大概需要花两到三个时辰，也就是大概四到六个小时来完成。而这个过程当中，千万记得是极度需要安静的。老师刚刚有说过，这个抽离的过程，就像我们很累，快要睡着了。 那你试着想看看，如果在这个时候你的耳边出现了哭闹、吵叫声，这个抽离的过程就很容易变成了解离。就像你想睡，可是一直被吵起来。所以，如果是在这样的一个状况的时候，亡者自然会非常的痛苦。记得这个过程。 务必要保持安静，最多我们可以放一个念佛机，小声的放，并且是在安静的环境。抽离完成之后，往生者的三魂七魄会慢慢的聚集，成为一个独立的个体。但这个时候他并不会乱跑，就像我们从沉睡中苏醒的时候，需要花一点点时间清醒。 这个时候，往生者的灵体呢，他会待在他的遗体旁边，慢慢的恢复意识。也在这个时间点，往生者才会充分的认知到他已经死亡的这一件事实。通常呢，在往生者清醒的时候，所谓的黑白无常或者是勾魂使者就会前来带人。 如果往生者本身功德做得不少，那使者会比较客气；若是作恶多端的，通常就会像是一把锁链给套走了。带走的往生者是前往附近管辖的福德正神以及皇城那里做报到手续，要跟管区核对他们的身份，这样子后面才能够照流程进行。有人会说：“哎，老师。” 那如果他是没有信仰的，或者是他是其他宗教的，那怎么办呢？那就是以该管辖的，也就是他所信任的宗教的管区来做核对的记录。无神论者呢，就照全地域关系做归案的一个标准。当我们做完笔录之后，使者会将往生者带到遗体旁边。 准备接受引魂到神主牌上。如果你没有引魂的这个动作，他会直接走到下一个流程，也就是到元成功待神。所谓的元成功，就是每个人在灵界的房子。无论你轮回几次，当猫、当狗、当蚂蚁，你的本命元成功都一直存在，直到或许某一天，你的灵魂因为特别事故消灭了。 元成功，它才会消灭或者是转让。通过引魂到神主牌的，其实并非住在神主牌上。神主牌要怎么住？就算灵体是通过一个磁场，那也得像电池一样有容器吧？遗体是不可能再当容器了。所以，所谓的神主牌，主要是建立一个入口，通往自己的元成功。 这样我们才能够接受杨氏亲属的供奉。所以，按照宗教别的不同，有的会是等法会办完了，或者是告别式结束的时候，他们才会上所谓的黄泉路去进行数人的审判。关于审判呢，我们会留到而后的集数去做叙述。那如果都有勾魂使者。 带领到元成功，那为什么还会有这么多的众生跟我们一同生活在这个世间呢？是的，有的时候会发生突然发性的意外状况，导致阳寿未尽的横死，又或者没有后人协助引魂或是办理后事，这样阳寿未尽的，有时候管区或是地府没有收到通知，所以就会发生这种没有。 收容的灵魂在这个世间漂泊，也有一些状况是，有些人他们是因为惊吓，或者是抽离过程中被吵杂到解离的一个状态，导致勾魂使者来，并没有看到他，所以就走了。那后面他也并没有被引魂，加上时间没有对好，擅自离开了遗体。 不过，刚刚讲的这样的状况其实并不多，但千百年累积下来，也一样是会累积一定的一个数量。加上有些妖或者是地方的鬼王，他们会强行去拉夫，把灵体掳走当小弟，这种案件偶尔还是会发生成立的。不然，我们黑社会的大哥去哪里吸收小弟？ 大部分的管制总是会有一点漏洞，年代一久，数量当然也是会蛮可观的。那这些游离的灵体众生到底会如何呢？我们也连留到下一篇做说明。所以请记得订阅老师的频道。最后在这里，老师要告诉各位，每一个人的时间都是有限制的。 我们永远不知道我们什么时候会走，因为棺材装的不是老人，是死人。老师在这里冒昧的问你一句话：，如果在十年或者是二年、二十年内就得离开，你现在做的事情能让你终生、此生无悔吗？如果你还有梦想没有实现？ 有计划还没有履行，赶紧付出行动。我们有多少时间能够完成呢？还有多少时间可以困在朝九晚五还房贷的日子呢？珍惜你的梦想，勇敢向前。吉林老师，祝福你。我们下回再见。